भाई से बात करा दो मेरी चुप करो बेड़ का कुछ कौन सा तुम्हारा अल्ताफ बड़वा मादर चौक गेंडे के गर्दन वाला तुम्हारा अल्ताफ भाई